Ah, Lord Gatsby, je vous attends à Walibi avant 17h pour effrayer vos enfants, mais après 17h pour vous faire hurler toute la nuit. Enjoy the day, feel the night. Halloween à Walibi, tous les jours pendant les congés d'automne. Info ticket, walibi.be.